我不顾上车，等待向你配送啊，向你。 အာမီဆမ်တဲ့ဆုံးရှင်ရလို့နေဝါဘရာငါစနုပ်ပြီးရှက်ပြုံးမနာဇွန်လာခရလပ်တဲ့နီရက်ရင်ရောက်ကူကဆိုရစင်ပါတဲ့ဒုက္ခလုံးဝနာ popun sakse tanga sangi pesuna sangi e so la ayo